お母さん助けてくださいママを怪物から見つけたよ優子浮気とかしないでね真柴みちるに誓って真柴みちるに誓って綺麗な子だよとっても不思議に景色が変わって見えるんです

柊のパパがまあ実際そう呼べるかどうか一緒に暮らしたことはないからどうして鈍いな田舎のガキは不倫だったんだろママが東京のお店にいる時にお客だったんだ結婚してたのその人だからそういうの不倫っていうのだけどその人なんでまた柊のママに会いに来るんだよとっくに手が切れてるんじゃねえのかママはそうでもその人は違う どこまでもママを追いかけてくるんだ警察に届ければいいんじゃないそれができればやってるさなんでできないの怪物だからさ 政治家ってことかそうしかし相手にとってはよっぽどいい女だったんだな変な言い方だけどそこまで執着させるんだから奥さんに話すと言ったらどうだ知ってるわ奥さんは全部むしろ私を捕まえるのは奥さん了承のもとよ

ちゃんなんだよしけたらして紙飛行機の子不登校でずっと家にいるんだあああの子うん学校嫌いなんだ俺と一緒じゃんその理由がね今日分かったんだ理由車椅子なのはあいやふん 関係ないじゃん車椅子だろうが口が引けなかろうがあれ <laughs> 何言ってんだよ俺僕支えてあげられるかなそういうふうに考えるのやめろえそういうのきっと一番ムカつくと思うぜだけど バカよ危ねえじゃねえかお前父さん父さんに呼ばれた院長に後で揉めるのもなんだから今のうちにと何病院はお前に継いでもらうつもりだってあ <laughs> 何言ってんだお前冗談よせよ 僕に婚約させたのは経営上のことでだ医療とは関係ない将来的には僕を事務局長にお前を院長にと誰が見たってお前と僕じゃ医者としては運命の差がある僕は血を見るのさえ苦手だからね だってお前は実の息子じゃないかそんなお前だって父さんの血を受けてるあおはようみちるおはようおじいちゃんいいから早く来なってさ痛いってお前どうしたのおばさんどうしたのこうしたもんこらどうぞ悪いね お茶なんか飲んでる場合じゃないでしょはいなんだいそんなに血相変えてねえ鬼ババみたいでしょどっちが鬼なのえ誰が鬼なのほら由美さんの家の前で言ってみなさいよいやだから俺まずいって言ったのよそういうのはまずいっててっちゃんに当たり前でしょまだ四十九日も過ぎないのにおじさんいやあのー、恋愛しちゃってるのよ哲夫さん いらっしゃいませお母さんみたちゃんまた来てくれたんだ <laughs> いらっしゃい警察呼ばないでくれよ変質者じゃなければそれはもう証明したろまあね何にしようかなとりあえずイカフライでももおうかな かもしれないんだお医者さんはそう言ってたわでも私はこのままでもいいのどうして行動は施策の敵って何かの本に書いてあった行動はつまりね体を動かすとその間あまり考えないし疲れて眠っちゃうから一人で考えたり孤独と向き合ったりする時間がないふん 要するに歩けない分私は考えるからお利口さんになるのでも結局は勇気がないんじゃないえ怖くてリハビリっていうのやらないんでしょうわてっちゃんなんでいんのよ

一郎あ一番上の娘なんだそうおい大丈夫かお歌上手にかけてんじゃねえか 母さんかのお母さんえよせよみちる歌どっちのお母さんみちるよせって悪いのは俺なんだ当然よそりゃどこか似てるかもしれないそうね言われればかなり似てるかもしれないな似てるだろだけどお母さんじゃない 分かってるよそんなことお父さんお葬式の時言ったよねお母さんは1万人に1人の素晴らしい女だって言ったよねああ言ったでもそれって結局外見のことだったの心じゃなかったの絶対許せないそんなこと許せない陰でこそこそあって最低よいやらしいよもう会わねえよ それでいいだろちょっと待ってよまだ話終わってないこんなことほろや特にーが知ったらわ俺っつってんだろ鉄夫それはないだろうみちるの言うことを聞いて歌いいわねあなたもあの人に会いに行っちゃダメよどうしてどうしてそんなこともわからないの お母さんだよお母さんじゃないでしょあの人は似てるだけで別の人でしょねえそんなこと言ったら本当のお母さんがかわいそうでしょ私たちの本当のお母さんがかわいそうでしょ泣いてもダメよ歌会いに行っちゃダメいいわね約束しなさいみちるもういいよ 歌も分かったよな。

どこか本当にそうだと思い込んでしまったの今でも愛してるのはお前の方かあの人はそういう人じゃない追いかけても届かない人だから私が逃げたの逃げて逃げて捕まえてほしいとその相手は私じゃなくて。 息子の修二だったのごめんね突き放しちゃってうんほら悪いけどこれから僕にも付き合ってくれないかないいよどこに待ち合わせしてるんだ誰と昨日全部話したの 本当のことを週にひどい人じゃない怪物なんかじゃないむしろ素敵な人よあなたのパパはって歌ちゃん見てないねそうですかすいません 表看板出てないよそれで一人じゃ怖いからさホラにも手伝ってもらったんだ怪物退治をああの人は僕聞いたんだ今でもママを愛してますかってあの人は答えられなかった奥さんのことも愛してない と誰も愛そうとしない人だよママだけどママは違う愛されなくてもずっとあの人を好きでいたんだ人間だよ僕はママの息子でいたいんだ父親はいらないママだけの息子でだから僕を手放そうなんて思わないで。 マのことが好きだよありがとうママもしゆか大好きようたちゃんふざけないで猫じゃないのようちの妹は小学生だろ猫と一緒さ腹が減ったら戻るってちょっときつく言いすぎたのふんなるほどね彼とのことは関係ないわ そうやってみんなすぐ結びつきたがるけどその純一のことなんだけどさ電話出てやってくねえかなというよりより戻してくれわけわからない人ね自分の彼女になれって言ったり病気なの俺お医者さんに診てもらったらそうするかな元気毎日

どうしたのはいマシバですがえあはいはいわかりましたはいすぐ行かせますはいだがおう東山道路沿いのドライブインわかるなんいや歌そこにいるんだよ迎えに行ってくれなんでそんなとこにいるの、うん みちるとお父さんがちょっと会ってなあそうなのそれでまた歌がなんか巻き添えに関係の修復は難しいかもしれんがななんだよそれどうした何かあったのいやそこ行けばわかる火に油を注ぐようなもんかもしれんがお前が解決する問題だ長男のお前がなじいちゃん